ассалому алейкум подписчикои калхозобо тв аҳли ютуб бародарони азиз имрӯз навори мо тахташифр мешава ҳақиқи навори иншоалло нағз мебирояд то пиш тамошо кунем манзили мо бозори калхозобод пароу пари бозори калхозобод а исташ тарафи амонатбанк ёки тарафи вахш меравад ҳамин пара магазини ҳоҷи ҳоҷи акай даврон ипарада оҳан профил мурофил ҳама чи мефурӯшад биён бемора муроҷиат кунем бози магазин медонем тохиша тамошо кунем ҳақиқат фош мешавад бачао агар касе тахта магазин струн матера омадане боша бародарони азиз мо қарор кардем ки як рулетка дар дастатон қатӣ биен бемора тахтара чен карда бирем ина бародарони азиз як рулеткара бигирен устоқати миен худатон биен рулеткара гирифта ҳар як тахтара чандсун гуфтаге чанд размере худатон биёед нишон метиҳед ина магазини ҳоҷи акаи даврон аст як хоҳиш мекунем дар инстаграм канал кушодагием инстаграмдам обунашем бародарон азиз як хизмат кунед иншоалло мо дар хизмати шумо ҳастем дар рӯи экран инстаграм аста подписка лайка фромӯш накунед дар калхозобод тв касе набоша подписка лайка фромӯш накунед мо дар хизмати шумо хушомадед ба канали калхозобод тв ин магазини ҳоҷи акай даврон бо тамошо мекунед як тактан нархора дида чен кардан обязательно чен карда ози бисёр комментария дашта дистед ки мардум фрем нахӯра гуфта худатон қатъ як рулетка биёрем бародарон азиз ин магазин намедорем магазини акай даврон салому алейкум акай тоза тенҷе бадам ака саломату аҳона боро хуб тенҷе бадам аш акай ак мо ҳақиқата фош кунӣ омадем ака рулетка овардем ака рулетка қада идоб чен мекунем мардум бина ки мардум фреб накра ака ҷо э, бефреба бефан фреба рулеткошо бигирам биёя ҳамин рулетка қати иншоалла варрахмон худашон омада ашо рулетка хачон бигирам биён чек худашон қати а о ма рулетка ати ман чен кунам о бисёр фан фреб шида истаса бароки биё ё гам нест ака и размерш чанда тахта рака ира мана нигоҳ кунем ё метрка шидисатка ровно шашай мана дидед мана нигоҳ кунем шидисатка ровно шидисатка мана ина бародар аз агар тофтеста боша бинем фаҳмиди хоб ана ин хелиша бинем 14 14 ина 14 дидед 210 сомон ай 200 сомон метавонем ира. 200 сомон. Ҳо, 200 сомон метавонем. Ман ҳами гапро росташ мезанам, акан. Биё, агар ми YouTube чӣ бро калхозо тебе, агар ки надодам, боки чу фанд фрейм, фанд фрейм надорай. Худа шон рулетка биёрам, чен када. Чен кана бигирам. Ҳар як тахтара, як такта чен кана мебарам, хеле. Не шабли окни. Хо. 5 ним. 5 ним. 5 ним ба 11. Мана. Айсар. 5 ним. 5 ним ба? Ҳо. Ҳали бо 11 мебарам. Ҳо, ина. Ина, диди. 5 ним ба чо? Ҳо худатон омада ҳақиқатинаа145 сомон 145 сомон дальше ака айна бисёр бад фанд фрем мекунанд ако аисб ё кунед чордаҳу чора чордаи ним даа чордаи ҳисоб мехӯнад ино фаҳмидед чордаҳ ниго кунед ин бара шавед ронаа чорнима ниго кунед фанд фрем надорад این همی 145 سامان نه 140 سامان میتوانید 140 سامان 6 متره 6 متره 37 هم میگن 38 داخل هم میگن 145 140 میفروشند یکی این دیگه چیز هم بیا برولیت که خلاص چین کنن гирад ман лавзимда меистаман гуфтагимда ҳамера қарор кардаем ки ака ҳами фанд фрем накарада мардум худашон биёнад рӯзга қати бина ченканранги ҳар кас фанд фрем мекай хе фанд фрем нест ака ман ҳами сионка ҳамин мақсад ки мисол фанд фрем бисёр кайсна шумора фан кайс аст ки и хела мебиён дигар хела биён барам рулетка қати чем кунан бигирам баранака ман накуфтагим мана нигоҳ кунин инаш чандак инаш панҷи ним мана панҷи ним дидед پنج نیم نگاه کنید چورده پنج نیم با چورده اینش یک سد و هشتاد سامانه یک سد و هفتاد و پنج میتر میشه سد و هفتاد و پنج آنها که نگاه کنید من این تریسدکه میگن که دوی نیم از تریسدکه بودم بفروشم فهمیدید من این تریسدکه را اونه من نگاه کنید سه بدید نه نگاه کنید دیدید سه آها. دیدید سه ای خیلی چورده اینی من چورده میبره چورده ایسا کنید ایسا میبره تو ایسا اینا چورده نیم ин 105 сомонаш 100 сомон метамирад 100 сомон 100 сомон ҳам метамирад аҳа ин ин ҳам 6 метра 6 метра ё ина ин 6 метра хоб ха инаш иша гуфтем ё иша 37 ба 14 ҳай аҳа 37 ба 14 ҳай мана ниё кунед ман чӣ хеҷ кунам о ин ниё кунед 37 ҳай ин 37 ба 14 ҳай ин хеҷ 14 ҳай ниё кунед 14 زوید 14 سوم میخره این 125 سومونه 125 125 سومونه اینش خب انا ایش تخته زوود این زوود میگه نگاه کنید شما اینجا این پلاوی ها که پلاوی ها پلاوی اینه 15 نیم از اینا اسم بالین تو اجاره 15 نیم 15 نیم خب 15 نیم با 26 26 ها اینا نگاه کنید اینا نگاه کنید 25 اون یک دیگه 26 زویتای 26 اینا گپ دروغش نیست زکو бисшашон рулетка қадима биё мебинам 100 сомонай 95 сомон метамнеш 95 сомон 95 сомон ана ниё ин як завод нест мана ниё кунида ман ин завод нест 14 ба 2 ним аяко 14 ба 2 ним о ина 14 хуб ба 2 ним ниё кунид 2 ним зоита даже мана ина 2 ним 2 ним аха ино чанд сомон иш 95 сомонай 90 сомон мешад 90 сомон мешад о 90 сомон мешад тамом хуб хулас бародарони азиз ҳақиқатан гӯш кунед гапи ҳар каса боварнакунед метрашак гирифта биёд фанду фрем надорам метри худаша гирифта биёд ки бара бисёр баъд фан мекунам ба метрошон фаҳмидед бара метрашак гирифта биёд иншолло арамо гапи гуфтагимо ҷавоб метиҳам нарх гирад баравина шуд фаҳмо ҳақиқат шавада мардум ҳақиқат шава фрем нахӯрад ака семент а бинед семент чандиан ака ё пансадаки моҳира моҳир панҷоҳ як сомон хуахси наша маняш хуахси най 54 53 метам наша 53 ин 500 ка ё 500 ка он гайур дорам 48 сомона 400 ка 47 метр гайураша ва гайур ая гайур биот мана ҳамаш ҳаям ҷаба магазин якай даврон ҳожи даврон бо ипара дака тнеко бдай юсб бдай двп бдай чӣ қадар нархоша нака нархои тнука аҳа ай тнукои дубайсти хоб дубай сиякаша ай қавсаш сиша ира навад фурӯхтаистем ака ҳаштоду панҷ сомон када мерад чанд метраша се метраша се метраша ҳаштоду панҷ сомон када мерад ира бараш чанд мебурад бараш ҳаштод ҳаштод ҳаштод ба се ай ҳаштод ба се ҳаштоду панҷ сомон инаиш як листаш ҳаштоду панҷ сомон мешавад ин як ду э, чилу панҷ ба ҳаштод айнаш иша о иша ҳафтод сомон мешавад ҳафтод сомон мана дубайс ки аз сураташа бинед мана печат дорам да ин ҳам хел аз стандарт ҳам хел тувай мебиёд ино ҳамо ҳамидед این دسپی لیسته رنگ ها؟ رنگ ها 540 میفروختیم 400 سومون کردیم 400 سومون 400 سومون همین رنگ همه رنگاش فرق ندارم 5 کوادرات های 1 83 بعد 2 75 های آمون 400 سومون انا 100 بی 100 بی چند دیرک ها؟ 100 بی 100 سومون شده یک کم من وگان هم اومده است رهنده اومده است میبیاد 100 بی 100 سومون نکن رزمیرشن؟ 06 06 ها؟ 06 ها کش 1 25 بعد 2 نیمه 100 сомон. 100 сомон. Оо. Да. Оо. Инҷо ранга ҳам даст, инҷо гула. Тунукои ранга акаҷон 52 сомон шуд. 52 сомон. 55 мефрохтем 52 кадем ина. Размераш 2. Размераш баланиш 2, ихеш 97. Аа, макс. Аа. Аз сатми тунук он ёқи чанди ранго шавин ҷо. Ранго бисёр. Ана ку инҷо. Инҷо тунукои матви даст, аа? Тунукои матви. Ман тунукои матви аа. Хавсаш. Намиди. Ин 45 сомон. 45 сомон. Оо. چند متره که؟ این 6 متره متراش 45 سانتی متراش 45 سانتی این غاوسش هست این غاوسش هست یک متراش 45 سانتی من این کلانش های من اینو شد من گلانس بیه من اینوش 30 سامون متراش 30 سامون آه 30 سامون داریم کی با من ما ایمان مطفی داریم کبوتش های من این 45 سامون یه هم 45 سامون مطفی هنیو من اینجا هستم متراش 20 سامون 20 сом? А, тунука. Пай тунуки бада? А, тунука 20 сом мо яна. А. Метраж коғаз вори. Метраж 20 сом нақ. Арзон ки шуда коғаз мо мешава. А, фаҳмо. Бад ака мехча пехча бада, чӣ хеле мехча ака? Чо? Баро шифр акция. Ҳамаш ҳаст. Аҳа. Ҳамаш ҳаст 10 соми. Килош 10 сом. Килош 10 сом шайбаш чӣ? Шайба 30 сом. 30 сом килош, а? Килош 30 сом. фаҳмо. Инҷа бо каньёк, паньёк ҳама чиз бод. Профил, профил инҷа. Ҳамаш арзон мекунад иншоаллоҳ. Ана бидида инҷа бо аз бизни турбаам дастгоҳа турба мани садакаш садакаш ҳаштод сум ҳаштод сумо ҳаштод чор метра да да даҳадин ҳаштод сумо ҳаштод сумо як чор метраш ҳаштод сумо мана ин яку бист дувоздаш мана дувоздаҳ яку бист мешавад инаш навад сумо навад сумо хоб мана ин яксаду панҷоҳ шуд 150 чанд сомон нака? Ино 110 сомон. 110 сомон чорметаш мегирам мерам. Оо, чорметаш мегирам мерам. Фаҳмо. Хоб, ДВП ако. Ана ДВП дасти ҷавон. Ин ДВП пешина, фаҳмедими? Аҳа. Ин ДВП пешина шасси додосим. Аҳа. Боз вагон омадаги, раҳана қайрақона махам шай мошин. Аҳа. Вай 53 сар метин, оптови мекунем вай. Оптови, а? А, вай ДВП 53 сомон оптови сар метин. Бана ка шифро чӣ хела шифро ака? шифер ако шифера ҳами торшагоам ако ҳами сомона сомон шифера бепечат ҳам мебиёрам печат мебиёрам ҳамаша хуҷан гуфтам мефурӯшам фақат панд фрейм кардаша одамоя неки хуҷан дига чиза гарант метим хуҷан ва ки шаҳри гулистон наистаги гулистон о шаҳри гулистон нишонтам ака бо як саволи дигар да шумода ҳами мардумон шифра чӣ қин фарқ кинад ки ин шифри хуҷанда ин шифри сомона ин шифри қурғонтепа шифри чипреми вай хуҷанг шаҳри гулистон навистаги ако вай навистаги дорад ва хуҷанг худаш лакетка дорад этикетка дорад ёз ман ишон метам навистагиша ҳозир раҳанда омадоз мошино маҳкам шагирда перевананда ман ами қаш мондагӣ мана бебидонда ки бисёр одамо ҳар чиза хуҷанг кунад ки хуҷанг намеберад нигоҳ кунед шаҳри гулистон навистаги ако вазон якам навистаги шаҳри гулистон бародар азиз ҳамеда эҳтиёче нигоҳ кунед ҳами нависта боша ин шаҳри гулистон аст ки ҳами сабука ин ҳамидед ҳар чиза натанки мақсад ин хуҷанда ин шаҳри гулистон ин қуронтепа ҳама фаҳмо фреб каросиан ки ман гаранти медиҳам ки хуҷанда ин инамҷа этикетка дора нависаги амира бихонед бинед тамошо кунед баъд амира нигоҳ кунед ки ҳаққани ай гулистон будааст ин чанд сомон ака ин панҷоҳу панҷ сомон панҷоҳу се сомон панҷоҳу дуи мекунед панҷоҳу ду сомон я ҳамо ана ай сомонам ҳастми ай сомонам ҳастай сомонам ҳастай ҳозир ҷо мера нишон медиҳем вай дурро мугӯяд ки 47 сомон ин хевхе хуҷан дар ҳаёташ 45 пойин нестад вай барое ки ай хуҷан мебиё 47 чӯ инҷа душанбе қимата 49 сомон хуҷан да 48 метиҳам хуҷан душанбеу хуҷан да орад 47 ро арда ака и лабоча дар и ҷа истода чӣ набуд дастафка дастафка дастафка мошини хидама дастафка дури район айнеки то чанд километр ака ҳами дару район чанд километр дури район а дусе километр о дуруи раён даставка даставка бепул бепула мақсад шифр мегирад зӯраш расиданаку фао еки зӯраш мерасад то даҳ рез намонам як резаш дуруи раён бепулаами як рез бошад як рез бепула дарунами раён фао ина бародарон азиз бу аксияи нағз будааст бу даставка дорад даруништа хоб ози чихели шифра мебинем ака шифри сомонаа фаидид ако ман сомонай ана найсаги сомон ҳамина мана бепечад шаяко ҳамина мана бепечад омадаи савз қати нависага боша шифри сомона ҳамеша аҳмият ме бародар азиз касе харидане боша бинен ҳамио чизора инош чака инош ҳамия ё просто бепечата хуҷанд миго мефурӯшанд ин шакани сомонкан ҳарш сомона яко фао фанд френ ҳарш сомона ё яко фарқия намекунед яки просто бепечат мебиёранд дуруға хуҷан гуфтан мефурӯшанд тӯғриша гуфта ман гуфтам шумо ва шаҳри гулистон нестед як ягон чӣ шавад фаҳмо я сороковка дорам инҷа сароковка омаса сароковка чанд метрака шаш метра сороковка яксаду даҳ сомон ако яксаду даҳ сомон ябо чен мекуни мебинем мали чен мекунем ин ҳамин чиза қарор кардем ки рулесевини дидид севини ба чорда чорда мана ако سینی و چورده لوبایش چند میتونه باشه مرا بیدید چورده دیدید یعنی موانش راست شم میبیرود میبیرود کنن یک کنی سه و هفت سه و هفت اینه دیدید یک ساده ده سامون یک ساده ده худашон мебиёяд рӯлки қати чӣ мекунад ҷидо мекунад маъқули деша ҳисоб рава вибр карда мерава мисол хуб ака ака маро бо бачао бисёр семиблок насиста семиблокам дорен ака семиблок дорем навҳи кардагем ҳар як донаша як кило семен хуш кардасем як килограм як килограм семен хуш кардасем ҳамин номрова мемонем номрова зан занад иншолло вараҳмон агар мене бозе семиблока нишонашнидем чихел намуда качества чихел да видео гамнест семиблок ҳаста сехана ҳамаш сад фоиза майл ака саломат бошед бо нишонашон метем ина бародарони азиз семиблокам дидем тамошо кунем озед سیمین بلوکی سیخی نام کشده همش چیز ستاندرد ایپاراش اینا چون میتیم شما دا رازبیشون همش ستاندرد ها کچه استواش هم نازم داد اکه اینا سیمین تیش چقدر کش کرده گه؟ یک کلو اینا یک سیمین بلوک دا یک کلو سیمین کش کرده گی یا با پاکا میشه بکا؟ نا بود کامیرا را بتاقی نکا سیمین بلوک ها хамошо кунед ак муки камедара нахтом бисёр гамзана ихок та партомтар дигар ҷода партомтар ина ҷаби партом бинед ина симблока ҳам қабешав яхирош мекапе хони накапида уже мерезад ин ҷои бачо тариф нест худатон бинед хамошо кунед худатон омада ябор бинед качествоваш чихела чанд сомон ай акаида донаш чанд сомон ай чор сомон чор сомон ина як донаш чор сомон тамошо кунад качествоаша барадаро сеха нав ҳуйка дагиа тамошо кунани парада ҳамаш рехтагиа и пара борон задестай таи навесода ҷо қоқшидагиошааст инамҷо бачо рехта мондаги чанд дона даркор боша акаи баъд бор каданаш чӣ мешавад бор кадан метавонбор кадан метавонӣ тамом а вохчун бо ягон одам меёрана мен проводаша қабулшон мекунам ина бародарумо ҳаста ки бор карда метиҳам чор сомон нест лекин сехи навҳуикидаги бачо як килоси мен хуш мекунад доништа худатон омада биин тамошо кунем чӣ хел навбуда разиташа бин ай дигар сехо чӣ хела качестубаш он кара мерем озир ёра нав рехтаги оз борон задеста хок шидаги нест оли не кара гулошон стандарт асбобои нав оз бирем агане чичонишон бутем о аппаратша а пеш мерем тамошош мекунем болоша маҳкам када мондаги на ина бачао бинем тамошо кунем чи хел намуда аст ин блоко сехшинам ҷай хайр маъқул боша бародарон азиз бем ало занг зада муроҷиат кунем мешава лекин сехи нава як кило сими хуш мекунем мега бини хутотон качествоаша тамошо кунем чихелай ҳам кини гап ҳава хулас бародарон азиз наворо дидем тамошо кардем то охириша дидем бародарон азиз як хоҳиш мекунем дар инстаграм канал кушодагием инстаграмдам обунашем бародарон азиз як хизмат кунем иншоалло мо дар хизмати шумо ҳастем дар рӯи экран инстаграм ҳаста подписка лайка фаромӯш накунем дар калхозобод тв касе набоша подписка лайка фаромӯш накунем мо дар хизмати шумо хуш омадед ба канали калхозобод тв ин магазини ҳоҷи акай даврон буд